Déthié Fall mandataire bu yeewu askan wi Mame Diarra Fam it ñoom it danañu jàkkaarloog àttekat bi fii ci tribunal bu grande instance bu Ndakaaru mhm. mi ngi noonu bu ñu euh, jógee Dakar nag dañuy dem ci Ziguinchor kii la di nga xam ne mooy Guy Marius Sagna jàppati nañu ko gannaaw euh, moom it lendemain euh, manifestation yi nga xam ne mi ngi doon am ca la ñu ko jàppee moom it ak ay mbokkam maanaam ay camaradam ñi nga xam ne ñoo doon amal yooyu lay doxub ñaxtu ñoom it dañu jàkkaarloog àttekat gi ni ki ëllëg fële ca tribunal bu Ziguinchor leneen ci li ci li ñu leen toppee sax ñoom ñoo ñu le maanaam mooy trouble à l'ordre public ak it euh, participation à la manifestation non non autorisée ak attroupement loolu bokkees ci li ñu leen di toppee ñoom ñoo ñu le mhm. ca la ñu fa nemmeeku sax Pape ba tey ndax euh, am na ci ñoo xam ne nag dañu faatu ci boobule. Euh, xanaa xanaa par rapport ak ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp foofu seen atte di leeral ne ñoom ñëpp bokkuñu kaso bi ñu nekk. mi ngi noonu am na ci ñu nekk rëbës. am na mm. ci itam également ñi nga xamante ne ña nga ca fële ca maison d'arrêt pour femmes bu Liberté 6. Mm. ndax li jar a leeral Fatima mooy rëbës ne reçoit ni femme. Mm. ni mineur ni condamné. rëbës kenn du fa tëj euh, ab jigéen jigéen ñi fële lañ leen di yóbbu. ci kaso yi ñu leen ñaari kaso yi ñu leen jagleel Ndakaaru muy maf maison d'arrêt pour femme bu liberté 6 ak maison d'arrêt et de correction ba nekk fële ci diwaanu Tëngéej Fatima. mi ngi noonu leer na bu ñu euh, ci li ñu mën a jàpp rek euh, maanaam ñi ñàkk seen bakkan ci boobu lëmbir mënuñ ci jàppees ne euh, Alex Abdoulaye Diatta mhm. Idrissa Goudiaby moom it ak ki ñu ne moo faatu fële ca Colobane ab euh, kilifa ndax nag pap euh, dañu jëloon ay grenade lacrymogène ba ñu ko sàndee comme dafa tombeek ajuma nekk jullik ajuma amit euh, benn kilifa maanaam ab pa bu ci ñàkk bakkanam moom it ndax lacrymogène yi la mënutoon a dékku ak kenn ci ay supporters it ci semaine bi ba tey ñi ci faatu fële ca arène nationale mhm. nemmeeku na ñit foofu it ab xale bu góor moom it dafa ñàkk bakkanam gannaaw lacrymogène yéen fa dóor pour euh, tas boobu leen ndaje. Mhm. leneen ci wàllum euh, bilan ba tey ndax gannaaw bi mbir mi amee seen nañ fa waa croix rouge waaye mu mel ni ñoom it euh, àdduwuñu ba tey jëmle ci boobu leen mbir ndax génneewuñu benn chiffre mhm. buy ñeel yooyu la blessé yu ñu wax wala sax it ñi nga xam ne faatu nañ. d'accord kon amaguñu bilan officiel bu croix rouge génnee di génnee saa su nekk yu mel ni bu amee. di xamle li nga xam ne moom mooy nombre de blessés yi donc du ñàkk ni ci fan yi di ñëw mm. dinañ ko def comme ni ñu ko defee woon ci violence yi nga xam ne amoon na fi mars 2021 mm. ba ñu xamle woon ne am na lu toll ci 590 mm. wala 600 blessés yoo xam ne ñoo tukkee woon ci manifestation mars 2021 donc le bilan officiel de la Croix-Rouge ñu ngi koy séntu ci fan yi di ñëw mi ngi noonu boobu la leeragul te ñu ngi koy séntu waaye bi leer mooy diggante l'an 2000 ba 2022 mën nañu jàpp ni fanweeri manifestant ak juróom ñaar ñoom euh, faatu nañ ci ñaari régime yooyu régime wu Macky Sall ak euh, Abdoulaye Wade mhm. bu ñu ko tënkee rek 37 euh, bakkan faatu nañ ci lu ñeel wàllu manifestation mën nañ ci jàpp yooyu léegi manifestation sax ña ca gën a loru bokk na ci waa Sigicoor ñoom it euh, mën nañu jàpp ni euh, foofu la mbir mi di gën a méttee gannaaw loolu sax euh, ci fukki at yi diggante 2012 ba 2022 Antoine Robert Sambou faatu na ci Jean Michel Cabral Cheikh Ibrahima Koli Famara Goudiaby euh, Bounama Sagna Abdoulaye Diatta ak Idrissa Goudiaby ñoom it euh, bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo loru ci yooyu la mbir ba tey Pape liste bi jeexagul. Mhm. ndax euh, bu ñu sukkandikoo ba tey ci yooyu la régime sax ñaari régime yooyu la muy bu Macky Sall ak Abdoulaye Wade nag mën nañu jàpp ni faat yi na mu takkoo. Mhm. musul am ci réew mi ci liste bi la ñuy jàll rek. ngir leeralal ko askan wi Pape. Mhm. maanaam ñi faatu diggante 2000 ba 2022 ci ay manifestations. ci ay manifestations ak diwaan yu ñu uute ak ay dates également. Ah. mi ngi noonu ci atum 2022 les euh, la ñu koy dooree fukki euh, maanaam 5. Euh, juróomi euh, bakkan yi nga xam ne rot nañu ci le 17 juin bi ñu ngi nekkee fii ci Ndakaaru Bignona ak Ziguinchor ci 2021 nag mën nañu nemmeeku fukki euh, bakkan ak euh, ñeent ñoom ñooñu le ba tey Ndakaaru Bignona ak Kaolack ñoom ñooñu le ñoo ca gën a fës 2018 nag étudiant bi ñuy bi wuyoo ci turu Fallou Sène ak Abdoulaye Timéra ñoom it euh, wàññeeku nañu kenn ki ca Saint-Louis keneen ki ca Ndakaaru fii ci centenaire fu soriwul dara fii 2017 euh, euh, Yamadou Sagna moom it mu ngi xo xosato moom it mhm. wàññeeku na ci yooyu la manifestation ba tey Pape Limba jeexagul 2015 Babacar Sy moom it fële te yaakaar naa fële ci diwaanu Kédougou dafa mel ni diwaan boobu miinoo ko miinoo nu miinu ma fa daa mel ni euh, caaro yi nga gën a miin xanaa ah Pape nag wër naa wër naa réew mi 2013 ba tey mën nañu jàpp ci euh, Robert Samb moom it euh, wàññeeku na étudiant Bassirou Faye en 2014 moom it Mhm. ca la faatu fële ca université bu Ndakaaru 2012 nag euh, mën nañu jàpp ne raw gàddu ga fa la foore ndax étudiant bi nga xam ne mooy Mamadou Diop euh, fii ci Ndakaaru Banna Ndiaye Podor Mamadou Sy Podor El Hadj Thiam fële ca Rufisque moom it euh, ca ñu faatu la bokk Mamadou Ndiaye Kër Mbay Fall Serigne Mbara Diagne Kaolack moom it fa la faatoo. Mhm. Jean Michel Cabral ca Ziguinchor. Euh, Kekuta Sidibé moom it euh, ca Ziguinchor la ca Kédougou plutôt fa la faatoo Pape leneen ba tey bu ñu wàccaatee ci atum 2011 Malick Ba Sangalkam boobu it euh, mën nañu ne kenn dootu ko fàtte. 2010 2010 euh, mhm. Louis Gomis moom ca Pikine Moustapha Sarr Soumbédioune. Mhm. mu doon ay faat yoo xam ne daal amaana bu ñu ko tënkee rek ba tey lim bi du jeex ndax 2008 euh, it. Mamadou Sina Sidibé faatu na ca Kédougou ci lu ñeel ay manifestation 2007. Mhm. Douluta Mané ca Kolda l'an 2000 Balla Gaye fële ca université bu Ndakaaru. voilà donc euh, lii mooy li ñi nga xam ne mboolem ñi fi Fatima lim yëpp ci manifestation la ñu ñàkkee seen bakkan euh, mu nekk lu doy waar am na ci yoo xamante ni nag daanaka procès am na ci. Mhm. lu ci mel ni Kékouta Sidibé am na procès Malick Ba am na ñu ci tegoon loxo. Euh, Moustapha Sarr également nga xam ne dañ ne benn garde côte moo ko rayoon tamit également amoon na procès waaye daanaka yeneen yi si des yëpp mu mel ni kon plainte famille victime yi euh, daanaka mujjul am suite judiciaire bi nga xamante ne moom la ñu doon xaar Fatima kon loolu mooy li nga xam ne moom moo aju ci euh, bilan des violences préélectorales bi Fatima. mooy noonu muy bilan bu takk boo xam ne bu ñu ko xaymaa sax ci ñaari régime yi fi nekk bari na bari goo xam ne mhm. euh, ku ko ci wax sax nag wala lim bi bu ko nit ñi déggee loxo day dar gémmi ci leneen la ñuy jàll gannaaw sigi coor dugg nañ fa sànq mhm. Pape du ñu fa génn ndax euh, kañu ka fa faatu di Mohamed Silla di euh, boutiquier ñu faat ko ci anam bu ñaaw mu ngi toll ci fukki at ak juróom ñett dañu ko faatoon fële ca xaar yàlla ci Bukot sànni ko ca forêt ba Pape mu mel ne lu mhm. yees am na ci ndax gendarmerie ubbi woon na fa ab enquête. d' accord mu euh, mel ne évolution également am na ci information bi parce que li nga xamante moom la enquête bi wane moo di ne euh, fële nga xam ne moom mooy Kafountine foofu lañ ko faatoo ci quartier bu ñuy wax xar yàlla xam naa dinaa laaj ulay léegi ndax ndax moom xam na quartier boobu ndax moom daanaka fa la dëkk donc ñu ngi xamal ni euh, loolu ab mbir la boo xam ne enquête bi feeñal na ko waaye tamit te ba léegi jàppaguñ ci kenn nag te pourtant am na ay seede yoo xamante ne ñoom ñi ngi fi ñi nga xamante ne ay nit yoo xamante ne amaana seen déposition c'est capital pour la manifestation de la vérité en tout cas famille euh, Mohamed euh, Silla sàkk wuñu lu dul yoon def liggéeyam parce que ki def lii ki def ñaawteef bi ak ñi nga xamante ni nekk nañ fi mën a seede ngir mbir mi leer yoon mën leen a déglu amaana bu ñu leen dégloo dinañu xam euh, ay yot ay piste yoo xam ni dina leen yóbbu ñu xam bu baax a baax kan moo rey ki nga xam ne moom mooy Mohamed Silla encore une fois di jaale mbokkam yi bu baax a baax di leen masaw bu baax a baax moom di ko ñaanal suñu borom xare ko àjjana. Fatima noonu di jaalewaat ay mbokkam rek di leen ñaanal ñu gën a euh, jàpp rek euh, ci leneen la ñuy jàll ndax euh, Pape semaine bi nag coowal sëñ Assane Mbacké lëmbee na réew mi mu doon ñaari sëñ Assane Mbacké ñoo xam ne nag amaana nit ñi dañ leen faral di jaawale gannaaw sax mën nañu jàpp ni moom sëñ Assane Mbacké duñu ko jugé fële ca. Euh, flagrant délit dañu koy mujj yóbbu fële ca euh, chambre criminelle noonu la mbir mi demee ñoom ñaari sëñ Assane Mbacke nag Pape jot nañu leeral kan la ci. waaw kii nii ñu wane nataalam ni moom mooy Serigne Assane Mbacke xelkom euh, dossier bi nag dañ ko yóbbu woon fële ca procédure de flagrant délit mais le tribunal s'est déclaré incompétent donc ëttu attekaay boobu nee na mënu ko atte da koy yóbbu feneen fa nga xamante ni moom la ñuy wax chambre criminelle donc xam naa Pape Moussa du ñàkk ci comme observation yi dinañu leeral bu baax a baax Euh, loolee naka la wund bu dee tribunal dafa déclaré wu incompétent renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir mm. lan mooy li nga xamante ni moom mooy suite bi mën a am ci li nga xam ne moom mooy dossier bi Fatima mi ngi naan noonu ñu jàll ci observation yi rek li ñu fi tënk voilà donc ñu ngi lay jaajëfal euh, ñu daal di jublu ci chroniqueurs yi rek euh, mm-hmm. bu fekkente ne am nañu ay observation par rapport ak mbooleem lim fi wax ci revue de presse judiciaire bi muy bilan violence préélectorale yi ak yeneen dossiers yi nga xam ni évoqué na ko Pape Moussa waaw waaw euh, li mu wax bëri na xam naa ne bu ñu ci doon commenté fu mu te mu gudd mhm. mais bon euh, ma jukki ci euh, quelque rek par rapport ak bilan bu lamentable très triste bi nga xamante ne évoqué ko na ko mhm. ci ay violence préélectorale te yoom ñëpp li ñuy am en commun li ci ëpp mooy ce sont des manifestations dites non autorisées yooyu rek moom mooy jur jëya donc euh, te loolu man daf may jural njàqare surtout que bi ñëwee ba 2001 euh, président Wade bi mu sentiree ne moom bi muy nekk